什么什么 Q？我一下来就按 Q 啊，就这个 Q 啊，哪里又啊？你说下面，你看没有血啊？你看，下面的 Q，我。 Attention! First blood. Getting rowdy. Watch it. break this hold open. Holy shit. kill leader. Show off. 哎！shit！哪里去？干嘛这个？好，去开战了嘛？我感觉想开战，我也想开战，但是我有十三被弹。 打了就有了，对不对？我知道。出发，出发！他想跟我一样，再让我倒一次就好。漂亮，没事没事，这我拿到。k OK，我来我来我来我来。来闪现！我大刀。 see how long this lasts. Reload. leader, heads up. Heads up. Until. Reloading. Reloading. Then you got 에? 아 이거 여보요 白甲而已，对啦，哎，走，七十，七十，他超惨，对啊，啊，怎么？没事没事，我干掉他，没问题呀，你北要轻淡而已。 哦幺，我这里。哎，他挺快的。嗯。Forty-five oh, hmm. seconds. Barrel stabilizer here. Level three. 枪。Extended energy mag here. Level four. 能量吗？没有吧。 Rings around the corner, and we've got 30 seconds. I need light ammo. light ammo here. Beautiful jump. <laughs> Ten seconds. The ring is basically. What? What? Phoenix kit here. Med kit here. Get that 那个强森，嗯，有没有？What do you think is over here? Ready, Got an enemy out there. Enemy spotted. No, no, no. Oh. Mira, someone's out there. They're far. Got company, and they're not here to sell me tickets. 哇，你去吧？都超惨。 打，防城堡。你小心，你那白给。 接着他，一个爆枪。 用自爬。哇，这队伍不错呢。真的听不到他在讲什么。 在旁边。干你都白甲，看路，干懂。 可以分顶。我找一下就好。啊，这里没 OK，走。Thank you。Go go go。 Amazing. Oh, no. Şuna bir gel. Fucking so hard. So far. So far. Woo! 先干三组将我们四组，有两组已经在打。 嗯。我不讲。下面肉，很肉人。 被追，干啥？他们都有火，没了。下面有一组。 报价。报价。 okay. Nice like that. 我那超惨，靠边。 在乱射什么啊？要乱哦，对面！我 <laughs> 操！你毛病！ 好，OK 啊，要剪快一点。好，等等，把你的那个射爆。OK。 大势所趋。哦，静姐不是他的。炸到两个，两个奖兵，两残废。蹲下。沈阳。 那想来个四千，我们太强了。Looky here, Apex Champions, good on ya！五杀，五百，我们带大佬哎，五百是大佬。